still he goes. It's a brilliant strike from James. W tym sezonu Rhys James, громкий шут. Джеймс! Рис Джеймс бьет, как и голевая передача, которую уже натягивать не нужно. Передача на Зума. Маунт провел м'яч на Джеймса. то Той решил пробивать его. Przerzucenie ciężaru gry na drugą stronę. Rhys James i... O! Это вот он Джеймс. Джеймс пробивает. Mount. Podría chutar incluso James, lo prueba. Sure Faber. James. James, though, a bit more menace about Chelsea here with uh, Reece James and still and still all of his own doing. making his way forward, he supports. James. James Lemiel, Mully. Sterling ötesi, Rhys James, Rhys James! Hücumunu yaxın künc Se da. Seapără, fantastic, Justin Barra! Remata, surgir contra o corpo do adversário, ainda remate e golo! Ainda há insistência com Rhys James a marcar! Só veja, um, dois, que bom! Джеймс. Джеймс. Пробивает Джеймс мимо. Что майданчика Джеймс, удар, гол! Das ist ein schwacher Wert. James. James und auch der passt! Traumtor hier, Traumtor da, Chelsea ist wieder... И пока лондонцы идут вперед, удар по... Но Помог Хадсоноду и ударщик. Здесь э, Рис Могучая грудь и... Ноге. И получите